a xentedecencia. Grazas ás hipóteses da deriva continental e da expansión do fondo oceánico e o traballo de moitos científicos como Bullard e Tuzo Wilson, do cal vos falaremos noutro vídeo pouco máis adiante, agrupanse un conxunto de ideas que orixina na década dos anos 70 a denominada teoría da tectónica de placas global. E sobre isto é do que vos queremos falar agora aquí neste vídeo. Música tectónica de placas explica moitos dos procesos xeolóxicos que se producen na Terra e ten varios puntos fundamentais. Imos alá con eles. O primeiro é que a litosfera está dividida nunha serie de fragmentos ríxidos denominadas placas tectónicas, como podes ver aquí, neste modelo que trouxen para amosarvos. A maioría destas placas conteñen litosfera continental e oceánica. O seu grosor oscila entre os 50 e 200 km, ainda que poden chegar aos 300 en baixo das grandes cordilleiras do planeta. Existen sete grandes placas litosféricas principais que os vou ensinar eu aquí no iPad, de acordo? E son a euroasiática, a africana, a pacífica, a norteamericana, sudamericana Indo-Australiana e Antártida. Non esquezades que a Antártida <laughs> é un continente. Entre elas hai varias pequenas, como son as de Nazca, Caribe, Cocos, Arábiga e Filipina. Ademais, hai moitas microplacas como as que compoñen a conca mediterránea, pero non aparecen neste modelo daqui. O segundo punto é que as placas se moven, cambian e interactúan. Estes movimentos poden ser horizontais, como indican as frechas dese mapa que estáis vendo aí, poden ser verticais, son os movimentos isostáticos, ou ambos os dous a vez. A velocidade destes movimentos oscila entre 1 e 12 centímetros ano, que é a mesma velocidade a que medran as nosas uñas. Posto que non existen ocos entre as placas, o movimento de calquera delas afecta as que a rodean, o que pode causar afastamento, aproximación ou mesmo a colisión entre elas. Por este motivo, os límites entre placas son as zonas de maior sismicidade e vulcanismo da Terra. Fixadevos como a maioría dos terremotos ocorren en zonas concretas do planeta. coa distribución dos volcáns. Podedes ver o vídeo completo no enlace de ampliación que tedes na descripción do vídeo. Imos aló co terceiro punto. Os límites ou bordes de placas teñen unha actividade xelóxica moi intensa. En función do tipo de desplazamento, dividímolos en bordes converxentes, diverxentes e conservativos. Vémolo aquí, vos. Os bordos diverxentes son o límite entre dúas placas que se separan. Nelas sitúanse as dorsais e xérase litosfera oceánica nova ao ascender materiais desde o manto, polo que tamén se denominan bordos constructivos. Bordos converxentes forman o límite entre dúas placas que se xuntan En elas atópanse as zonas de subducción. Nestas zonas, unha das placas introdúcese debaixo da outra, afundindo no manto, é dicir, subduce. Por ese motivo, tamén se chaman bordos destructivos. E, hey, por último, temos aquí os bordos como movimento lateral ou conservativos son aqueles nos que non se crea nin se destrúe a litosfera, sino que se desplaza lateralmente unha placa con respecto a outra formando grandes fallas ou fallas transformantes. Bueno, vamos de aquí que isto da me, isto pomedo. Cuarto punto. A idade das rochas. A formación da nova litosfera nas dorsais e a súa destrucción nas zonas de subducción explica que a antigüedade dos fondos oceánicos sexa sempre inferior a 180 millóns de anos, como vemos aquí. Mentres que nos continentes podemos atopar rochas de ata 4.000 millóns de anos. E por último, a teoría da tectónica de placas propón que a enerxía interna terrestre é o motor do movimento das placas. Esta enerxía procede da desintegración dos elementos radioactivos que están no interior da Terra e da remanente da formación inicial do noso planeta. É a responsable de impulsar as correntes de convección do interior terrestre, os moventos das placas litosféricas, o vulcanismo e a reciclase da codia basáltica. Isto foi o resumo que vos queríamos contar sobre as ideas que sustentan a tectónica de placas global. Moitas delas foron sorprendentes e innovadoras no seu tempo rachando os paradigmas anteriores, además. Para iso, moitos científicos precisaron ser valientes e pensar de xeito diferente. Iso parte do progreso da ciencia, pois como dixo don Miguel de Unamuno, a verdadeira ciencia ensina, sobre todo, a dubidar e a ser ignorante. Que gran frase, verdade? Eh? Sí. Pois aquí o deixamos. Aburiño. Ata pronto.